Так, друзі, у нас отакі ошметки, арбузині ошметки. Отакі. теж даємо. Ну такі остатки, що є, даємо. Я навіть їх знаю е, в кого які вкусові качества. От, к примеру, е, Нюрка дуже любить огірки. Старі огірки всі підряд. Київлянка, та взагалі любительниця розсова, помідор, ну таке, заквашені помідори, оце для неї як мед. А ефки більше по кавунам виступають. І кстати, да, обізянка стояла у нас тут. Ми поросят забрали, вони зараз уже там на доращуванні. Її покрили, ну покрив її аматор. Аматора вже нема. Київлянка ушатала аматора і попила собі розсольчик з помідорів. І жінка сьогодні станок весь вимила, клітку вимила. Це сама-сама грязна клітка була це в обізяна. Особливо там, де передня стінка взагалі чорна була. Мухи так її облюбили цю клітку. І все, станочок чистий, обізянка на свободу з чистою совістю. Пожалуйста. Ось. На, обіцянка, тобі скибочку. На. На. Обіцянка, на. Ну що ти чи не бачиш? На. Бери акуратно, така молодець. Барашка, ну вона поки вона, звісно барашка по кавунам. Машка теж кавуни. Огірки валяються до останнього. Це вже як по безнадьогі вона їсти хоче, тоді вона огірки буде їсти. А так ні. На, Машуля. І також ж он наша київлянка. Ушатала аматора, да? Київ. Київлянка це в мене Київська генетика. Київлянка і обізянка це з київської генетики. О, бачите, і по барабану. Ну, а це якби я їй зараз дав помідорів таких прокиших. Ой, і і засипав її юшкою, залив корм, сухий, це для неї. Вона каже, я ще одного аматора ушатаю, якщо помідори будеш давати. Лю, любить такі сирівці. Ну, а ці ці так не дуже, ці, що на откормі, вони ну так і граються. Грижовику дам і з ето, з кнопою. Хай граються. Ну, цій дам один. От дивіться, яка різниця в свинях. Що я кажу, які свиноматки путні, а які не путні. Ось, допустимо, Отакі свиноматки, вона в загул не заходить і не зайде. А от взять кантур, тільки кантур, чистий кантур. Ось петля, бачите яка? Чекай. І ось. Бачите? Гуляють як еті. Все чітко, як як по графіку. Отакі свині хорошо загулюють. Загулюють і покриваються. А є свині, які проблемні. На, барашечка. На. Машечка, на. А є, що проблемні, вони не загулюють. Нате вам. і на тобі. Или если загулие, по внешним, при, э, по внешним признакам загул тяжело розпознати. От, допустим, показую як. Іди туди. Ось допустим, свиня по внешнім признакам не гуляє. Ось. О, Внешние признаки, сейчас я вам розверну і покажу. Ні, ну це уші, це я вже знав, що вона гуляє. А по внешнім признакам, по петлі, це уші, що я нажимаю. А так все. Це із категорії проблемна свиноматка. Оце, оце. Ой, який. Таких свиноматок я не рекомендую не рекомендую брати на свиноматку. Це чисто от корм. Я вже на цих свиноматках, я вже якби кожну, кожен характер знаю, кожний этот. Ну все понятно. Обізяна теж з категорії проблемних і київлянка з категорії проблемних. Це просто, що вони вже не новачки. І я їх трошки узнав. Ось оце люба київлянка, отакі ось всякі отакі закваски. Це для неї, ось пошіть покажу, це для неї мед. Юлянка. За тебе всі пишуть, що ти ушатала аматора. Оце для неї, це все. Ото перебирати кісточки, ну аби помідори були. Хай скоро скиснуть багато, ми принесемо. Там поки всі хороші. А такі свиноматки загулюють чітко, чітко і хорошо. Взагалі хорошо. Зараз я їм по горішку дам і будем, і буду уходити вже. На, тобі, на, вам. От горіхи. Саме більше любить горіхи е, оці цецки. Для них горіхи це як сімічки. Барашка вже шукає, де ж горішки. Ну і обіжянка так буває, що теж їсть. І нюрка. Ну, горіхи не сказати, що прям це її це її любиме діло, но тим не менее. Нюраса. Нюра. І київлянка. На вам. Як семечки, щелка, да? А. І все. Оце так управились. Уже понасипали сьогодні. Я займався сараєм, Віка оці клітку вимивала, розмачувала її і і продов помила. Мы стараемся раз в неделю по выходным, ну или праздник. Сегодня праздник. Я в сообществе всех поздравлял. Вимила клетку. Мух протравили, так більш-менш немає. Ну, койде ще літають. Так, друзі, а це цілий день проморочився. Цю щеколду зробив, три рази переділував. Спочатку без накладки, так хотів, потім коротше, мудохні багато, ну коротше, зробив так. От. Отак. Цю зробив. Перву почав оцю дверь. Ну, думаю, що стару двері перероблю. Вона пропелером. Давай я з нею модохаться, вирівняв. Пропелер цей зробив. І так як я вказав в вчорашньому відео, що обтяну її обіб'ю повністю этим металом толстою цинковкою. Ну, так десь міліметровка. Товста. Ну і вийшло, що не дани. Не щелки, не де нічого. есть тобто, хорошо буде і мить, і все. Покрасить її і все. Зараз покажу, відкрию її оттуда, вона в мене оттуда закривається. Там теж щеколда вже зроблена і ручка. І також вже цю теж зробив. Тут я можу відкривати, бо я ще... А, вона не закрита. Ну. Тут теж такого типу и ручка оттуда, чтобы притянуть и закрыть. И получается закрывашка, и закрываю его за уголок сразу. Ну, тут осталось позамазывать раствором. И сейчас откроем цю. Вот получается, открыл я ее оттуда. Вот так. полностью пришлось ее разбирать и заново собирать. Доска хорошая, толста и с пазами, то есть нормально. Ну, крепив, раскрепив, закрутив на самики, то же самое. Щекола, внутренней части и ручка натянуть. И тут тоже просверлив. Все дубові, все короба, короби дубові. Єлі сверляться, ну тяжело. Ну а тут, а хто не знав, це літній вольєр у мене тут. Літній вольєр. Щоб їх виганяти, навіть мало їм відкрив, двері зняв і все, і вони гуляють. Оці двері вони знімаються. Якщо мені не треба, я їх зняв, а там буде решетка. Якщо, щоб вони виходили, гуляли, взагалі решетку зняти і все. Все, тут і є. Це зробив. Тут теж, оце з цієї теж довгенько промудухався. Хотів спочатку на простець, ну зробити, переварити зразу сюди і там вже наложити таку шинку, воно ніфіга не виходить. коротше. Зараз треба пообрізати ті саморези. Не став я на сварку її робити, думаю, метал не дуже товстий. Прикручу, нікуди воно не дінеться. І коротше, оце цілий день. От Почав думав, спочатку прийшов сюди, думаю, та що там ну, защелки на кожну двері поробити. І е, Цю, цю і цю. І цю дверь ну, швидко так метал виріжу, там покрутю, все, ага, як кинувся, воно. То те, то те, то те. І коротше, ну слава Богу, це вже зроблено, так що хай піддуває. Оттуда притягнув за ручку, закрив плотненько. Все, вона не біга, не дрібіжить, не ходить. Все чітко. І щелей теж немає. Та теж так більш-менш хорошо. Якщо закриєш, то чик. Отлично. Ну і ця тепер виходить теж хорошо. Зараз пообрізаю ці саморези, що внутрі. І все. От, к примеру, я зайшов. І от. Зайшов і за собою закрив. Все. І працюю тут. Ну там насипаю, розсипаю, вони не вибіжать. І плюс, я думаю, буде ще пружина тут. А щоб я зайшов, воно саме пух підтягнуло. Ну, якщо підтягне, вони вже не відкриють. Ну хто я знає, лучше як лучше. Ну оце цілий день. Тепер, виходить, слідуще ще ґрунтовку я купив е, для глибокого проникновення. Помазати стіни всі, де штукатурка, де просто. Ну, коротше, все перемазати, щоб пиль не бралась. Це треба зробити. І треба починати зробити перегородку. По-любому я по перегородці вирішив. Вчора почитав коментарі по перегородці, що вона да, дійсно треба і щоб вона знімалася. І там ще один коментарій, типа, зроби, щоб вона не знімалася, але в ній, щоб була двері. І вони бігають, типу, самі один. Ну вона все одно буде препятствия їм ця двері, стінка, воно не буде прямого ну, пространства. Треба її знімати. Я ж кажу, от зараз, допустимо, навіть зараз їх переганять, от тих більших і в одну половину, а тих менших на 20 днів вони менше. В них поки різниця видна. Ці 20 днів незначительно, але різниця видно. Вони більше почнуть менше кусати. А так я перегородку поставлю. Більших сюди, менших сюди. Буквально неділю вони з друг другом побудуть через решетку, ну друг друга нюхаться, запах сравняється, і потім решетку вбрав, і вони і не поймуть, що щось произошло, щось помінялося. От і для цього теж непогано. Ну, то есть я так. Получається, треба брати, тепер робити перегородку длинню 4 метри. І в перегородці дверка буде, бо мені ж треба якось сюди проходити. Ну, коротше, отак.